なおさんのブログをご覧ください。もしもし Hello everyone! Good morning! 皆さんおはようございます。 gamit ko ngayon si Yaris. Pupunta ko sa... Uh, ah, pakikita ko lang sa inyo kung saan ang aking destination ngayon. 見てくれてありがとうね。またね。バイバイ。登録して忘れないでね。お願い。